nunca mais voltou yeah. Você fala, não me lembra Psicodéis na minha mente yeah. começou a fogo midnight Ela enrola enquanto eu tô cortando bonsai Oceano colorido brilha igual sky Quando nós tá junto é tipo Bonnie Clyde Você nunca mais voltou